Fala, fala, fala, fala, fala, galera. Hoje a gente vai tirar o dia para dar uma olhada na estrutura desse novo lugar onde eu tô, que é o da Villa Children's Home. É um novo orfanato que o Noah me trouxe, então vou levar vocês para dar uma volta, para conhecer o espaço aqui e vocês vão saber mais do trabalho que eles realizam aqui também. É um outro orfanato com uma outra visão e uma nova perspectiva de como ajudar as crianças aqui, tá? Então vou levar vocês para um tour, vocês vão conhecer tudo aqui. Vamos lá! primeira coisa que a gente nota de diferença entre esse orfanato e o outro que eu tava é que o outro orfanato, o, o Boston Children's Home, ele era numa planície. Então ele ficava nas montanhas e para você o acesso lá era muito mais difícil do que aqui. E a diferença é que aqui uh, o acesso é muito mais prático porque logo aqui na entrada, vocês vão poder notar que existe uma estrada principal. Essa estrada principal aqui é a que corta toda a região de Bomé. Então é bem mais fácil você vir para cá. Inclusive, é, esse orfanato aqui ele é muito bem visitado porque por causa da localização. Então Muitas pessoas que estão passando, transitando pelo local aqui, elas param para conhecer um pouco do trabalho do, do da Vila Children's Home e deixar algum tipo de contribuição, é, roupa, é, alimento, o que for possível e que for de grande ajuda para eles. Então essa é a primeira diferença aqui dessa estrutura. A estrutura deles é, é bem próxima, é bem próxima de, de, de cidade, então o acesso é mais fácil. Diferente lá do Bosso, que era numa planície. Então, para você chegar lá, era realmente um problema. Essa daqui é a, é a sala de estar deles. Uh, à noite a gente se reúne aqui para para assistir algum programa de televisão junto com as crianças, junto com o Dávila e aqui é o momento onde eles têm de, de jantar, de confraternização, de conversa. Então esse é um espaço comum de todos, onde à noite, durante o almoço, a gente vem pra cá, come e assiste um pouco de televisão. Eles, eles assistem bastante TV aqui. É, em particular, uma emissora chamada Citizen, que aparentemente é a equivalente à Globo deles. E eles assistem desde jornal a novelas. Eles também têm novelas aqui. E as novelas as novelas deles são as mesmas, é a mesma coisa do Brasil, tão boa quanto. E é bacana ver eles reunidos aqui. É, é interessante esse comportamento e como isso também é universal, essa reunião na sala. É interessante. Bom, esse aqui é o meu quarto. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do pouco de conforto que eu tenho aqui. Então, não é um espaço muito amplo, como vocês podem ver, mas é o necessário para um por um descanso. É, eles organizaram para mim, conseguiram arranjar uma mesinha. Então nesse espacinho aqui eu consigo editar os vídeos, fotos e fazer a divulgação aqui do orfanato. Coloquei ali a bandeira do Brasil para lembrar de onde eu venho. <laughs> É, esse, eu deixo aqui minhas coisinhas, então na parte de baixo eu coloco minhas, minhas roupas e na parte de cima eu deixo materiais de higiene pessoal. Essa daqui é a minha cama, então vocês podem perceber que tem um, uma tela de mosquiteiro. Isso daqui é um item extremamente essencial aqui porque não dá para você dormir sem uma tela de mosquiteiro. Que é à noite, por causa das poças de águas que eles têm espalhadas ao redor, à noite os mosquitos eles vêm para para as residências. Então isso aqui é extremamente útil para gente. Então eu fico aqui dentro desse espaço e bom me protege durante a noite. Então eu acho que tem sido eficiente nesse sentido. Agora eu vou mostrar para vocês a estrutura dos banheiros aqui. Se a gente for comparar com o outro orfanato que eu tava, cara, é muito diferente tudo aqui. A estrutura deles é, é um pouquinho melhor, eu diria que 70% melhor. E eles, para começar, eles têm uma divisão aqui de banheiros femininos. Então esses são os banheiros. E essas aqui são as são os lugares pra gente tomar banho, os bathroom. Uh, dessa parte aqui, eles deixam um, container, um mini container com água limpa para que as mulheres utilizam. Então desse lado aqui é a estrutura do banheiro feminino e desse outro lado aqui, bem desse outro lado, é a estrutura do banheiro masculino. Então Aqui é onde eu tomo banho todos os dias. Então, é uma estrutura coberta, para mim já é um grande avanço, já que lá eu tomava banho num lugar onde era totalmente descoberto. Então, a preocupação em pegar uma, uma gripe, pneumonia já não existe mais, porque aqui já é um lugar fechado mais, mais bacana. E do outro lado aqui. Você tem os banheiros masculinos. Que mesma coisa, você tem o buraco aqui para fazer suas necessidades, mas aqui é um pouco mais limpo. As crianças, elas acordam na parte da manhã, bem cedinho, e elas são responsáveis por estar tá lavando toda essa estrutura dos banheiros aqui. Então de manhã eles já pegam um baldinho, alguma coisinha para lavar tudo isso daqui. Então a estrutura deles aqui é bem melhor do que onde eu tava. Isso para mim já é um alívio nessa questão de higiene pessoal. Maravilha aqui se a gente for comparar. Outra diferença aqui desse orfanato pro outro que eu tava é a estrutura das casas. Aqui, diferente de lá, que a estrutura de casas eram, eram estruturas tradicionais, eles têm esse modelo de casa aqui, que é bem parecido com uma cabana, por assim dizer. E eles chamam de hats, Hats que são, é uma arquitetura que eles preservaram das, das antigas tribos deles. Então essa estrutura aqui, ela é, ela é bem espaçosa por dentro. Eu estou instalado numa delas e é bem bacana porque você, à noite, ela, ela te protege do frio e de dia, eu acredito que seja por causa da estrutura, que é feita de barro, ela não esquenta muito. Diferente da, da que eu tava lá no Boston Silver Zone. Porque lá durante o dia, por causa do teto, era quase impossível ficar lá dentro. Mas aqui é bem diferente, é mais confortável. E é uma das coisas que... É o primeiro impacto visual que você tem aqui quando você chega na, no, no da vila, é justamente a estrutura, que são cabanas. Então eles preservaram essa, essa tradição na parte da arquitetura da, das cabaninhas deles e eles mantiveram toda a estrutura ancestral aqui. Isso é bem legal. Então é isso pessoal, esse foi mais um vídeo que a gente trouxe para vocês, bem curtinho, rápido, sucinto, para mostrar as novas dependências aqui do espaço todo da Vila de Home. É, peço novamente que vocês se inscrevam no nosso canal, vocês vão lá, é, curtam a nossa, nosso perfil oficial também no Instagram, que é o arroba verbo mochilar. É, vou deixar também agora, de, de agora em diante, os dados bancários, caso vocês queiram fazer algum tipo de contribuição dentro do orfanato, que é uma forma que eles têm aqui de arrecadar dinheiro e de patrocinar crianças em relação aos seus estudos. Então se você sentiu vontade de contribuir, se você sentiu vontade de ajudar a galera aqui, por favor, faça sua contribuição. Eu acho que isso ajuda muito eles, porque como vocês viram aqui, é um espaço onde eles não têm tanto conforto, mas eles provêm muito naquilo que é da área do, de estudos para essas crianças. Então se você quiser fazer sua contribuição, por favor, vou deixar os dados aqui na descrição do vídeo e vocês podem ajudar da forma que vocês puderem, ok? Então é isso e vou, vou encerrar por aqui e vou deixar aquela frase de sempre. Não esqueça, viajar é preciso, viver é uma necessidade. Até mais!